Ubas, karibu. Salamu alaikum Ramajer. Kenya kwanza oye! Kenya kwanza oye! Ruto oye! Ruto oye! Asanteni sana. Haya, kimya kidogo. Haya, kimya kidogo. Wacha wacha tuongee tafadhali, tafadhali tulieni. Haya, asanteni sana. Uh, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, mi naitwa nilombea hii kiti last time 2017, wewe ukanibakisha, tukaingisha ndugu yangu Muhammad Abdi Mahmud kwa Jubilee ticket, alafu nikakuwa nimeahidiwa wakati huu. Mimi naitwa Team Justice, si ndio? Team Justice. Ndugu yangu William Samoei Ruto amedhulumiwa pia, si ndio? Sisi samu tunasaidia wale ambao wamedhulumiwa, sio? Hiyo ndio hiyo ndio tumeamrishwa, sio? Tunataka msimame na ndugu yangu William Samoei Ruto. Mimi nilikuwa hapa juzi, nilikuja na ile timu ingine, sio? Leo nimedefect Nimeamua hiyo sio njia. Nimeamua kwamba ndio government of 2022. Nataka nataka yani, ndugu zangu, kuna kitu kuna kuna Kuna kitu nataka kusema, kitu muhimu sana, muhimu sana. Kenya hii kuna kabila mbili, si ndio? Kabila ya maskini na kabila rasilimali, si ndio? Sisi tumeona kwamba 90% ya nchi hii ni wale hawana chochote, 90%. Hii nchi inahitaji revolution economic revolution, na hiyo ndio bottom up approach ndio anauza leo, na sisi tuko na sindi. Hello, hello, hello, Mna... microphone inanifail, lakini wale maskini wale maskini wale maskini ambao wanataka kazi nchi hii wale wanataka Northeastern ikuwe na Marshall Plan ile ambayo itaondoa 50 years of colonization 50 60 years of colonization. Ni ndugu yangu, tunataka hiyo maneno, nyinyi nyote mkuwe on board, wajia 80% Kenya Kwanza. William Samoi Ruto, Samoi Ruto oye! Ruto oye! Ndugu zangu, nataka sisi pia ndugu yenu ambaye ni Ugas Sheikh Mohamed ambaye ni mara ya tu kugombea kiti, ambaye nataka muangalie, sio mtatuchagua. Asanteni sana, nawakaribisha wazee wetu wote, karibuni wajia. Asante. Sasa tutaita deputy governor wetu, governor aspirant Ahmed Ali Mukhtar. Thank you, thank you, thank you, Senator. تويكا يجيني تفضلي السلام عليكم روجر UDA UDA kazi ni kazi UDA Your Excellency Karibu Wajia, together with your principals. Reer Wajeer waxaan idin sheegaynaa maanta waxaa inoo joogto marti aad iyo aad u culus madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya soo maahan ma soo dhowaynaynaa mase ma soo dhowaynayno gacantiinaan rabaa marka inaan arko inaad soo dhowaynaysaan iyan kale gacantiinaan raba inaan arko gacanta gacanta gacanta aad baad umahadsantihiin meeshan waxaa joogo mudanayaal senators governor soo maha laakiin waxaan mid ka nahay william samoy ruto inaan madaxweyne u soo dhowayno u soo doorano soomaan weerarna lagu daba kabada haya weerar meeqaa weerar weerar weerar weerar weerar weerar weerar thank you very much aad baad umahadsantihiin your excellency karibu wajia shida ya wajia ni mingi sana we have so many many many problems but we believe we elect you come 9 August 2022, many of these problems will be sorted. What are these problems? I just want to mention three of them. Your Excellency, we have a problem of electricity in this town. Wajia is growing by the day and it has become a very big city. But that's a problem of electricity. Si shida sitima. Nataka ni Wale wale wanasema tunataka sitima kutoka President Ruto after his elections. Thank you very much. The other one is ukosevu wa maji. We have issues of water in this county. And we are glad at least you tried your best. Through you, we have a mega dam that is supposed to be built very, very soon. That the procurement process has already been completed in Butte. We want the same in several corners of this county. In Tarbat, in Wajir South, in Wajir East, in Eldas, and in Wajir West. We want the same replicated. Your Excellency, the other very big problem we have is the issue of the roads. Shida ya barabara. Watu wajia tuna shida ya barabara ama hatuna? Nataka nione wale wanasema tuna shida ya barabara. Mikono, mikono, mikono. Thank you very much. I believe Ruto is up to the task and will solve a, a number of these issues. U.S.S. I just want to tell you also one thing. I always, I want to end with this note. Two weeks ago we were here. And we were with the other team. You know them very well. We listened to them. We felt we don't belong there. We are with you and we will work with you. Feel the Azimio team has no agenda for the people of Northern Kenya. Not only the people of Ujia, but the people of Northern Kenya. So karibuni sana, wabariki. Salamu alaikum. Haya, haya, haya, Tujitarishe. Tujitarishe sasa. Ujia, tayarishe kukaribisha mheshimiwa deputy president wetu, William. William Where DJ wapi ngoma? Unataka mtu simple, humble, rich, young, ndo peane namba. Unataka mtu dark, light, kisha ni yako. Washughulika na yako. Aya, aya, aya, wajia hamjambo, wajia hamjambo, wajia asalamu alaikum, wajia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono watu wa wajia, nione kama mnakaribisha sisi hapa wajia. Hey. Aya, wacha niombe hawa jamaa tuweke hii tuweke mabango chini kidogo, si namna hiyo? Wacha hawa jamaa wateremshe mabango kidogo. Basi wangwana wa wajia Mimi kwanza nataka jameni, niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani kwenu, na mimi nataka niwashukuru tena. Tulikuja hapa tukaomba kura yenu, mkatupatia, mkatuongezea maombi. Nimerudi kusema asante sana Wajia. Narudia kusema asante sana Wajia, na tulikubaliana na nyinyi, si ni kweli? Kwa sababu ya kura zenu na kwa maombi yenu ndio tumetengeneza mambo katika taifa letu la Kenya. Tumejenga barabara kilomita elfu kumi tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu tumetengeneza technical training colleges nyingi na mimi nataka niseme nikiwa Wajia watu walikuwa na stima hapa Wajia kaunti mzima walikuwa watu elfu tatu. Leo tumefikisha watu ishirini na saba tumewaunganishia stima katika Wajia kaunti hii. Wajia kaunti hamukukuwa na college hata moja ya teknolojia Leo tuko na colleges tano mpya ya teknolojia hapa katika Wajia County. Tuko, ni, tuko na TTI kule Wajia South, tuko na TTI Tarbaj, tuko na TTI hapa Wajia East, tuko na TTI kule Wajia North na Eldas tumetengeneza Griftu. Hapa Griftu tumetengeneza college kubwa ya masomo ya watoto wa hapa Wajia. Mimi nataka niwaeleze vijana wa hapa Wajia, sasa muko na nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia, ndio tuhakikisha kwamba vijana wa Wajia wanaungana na vijana wa Kenya wakati wanatafuta mambo ya ajira, kwa sababu watakuwa wamesomea ufundi na ndio tuweze kupeleka Kenya mbele tukiwa pamoja na watu wa Wajia. Tunaelewana ndugu zangu, watu hawajia, tunaelewana. Na mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine mwaka huu. Nyinyi wangwana wawajia, muko na hiyo habari? Muko na habari? Muko na habari kamili ama muko na muktasari peke yake? Muko na habari kamili? Tarehe tisa mwezi wa nane mimi nawauliza nyinyi wajia, nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati ati ati wajia mupangwingwi, ati wajia mnasemaje? Ati wajia mnasemaje? Wajia mupangwingwi. Sasa mi nataka niwaulize, si unajua kuna majamaa wako na kiburi na madharau mingi wako kwa mahoteli na maofisi kule Nairobi, ati wanataka kutupanga na ule mzee Wajia. Jameni, mimi nawauliza nyinyi watu wa Wajia, wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio mtaamua hebu nione wala anasema sisi ndio tutaamua wajia sasa mimi nataka niwaulize watu wa wajia mimi nataka niwaulize yule jamaa wa kitendawili anasema yeye anataka kubadilisha katiba aongeze mamlaka ya rais ati aanzishe rege tena mimi nataka niulize nyinyi watu wa wajia mnataka tubadilishe katiba, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana, tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi ndio tupange ajira ya na tupange biashara yenu na tupange kilimo. Hebu nione wala anasema tubadilishe uchumi kwanza. tunakubaliana na ndio mimi nasimama hapa wajia kuwauliza ndugu zetu wa watu wa wajia msikubali hawa majamaa watubebe ufala tunataka tuwaambie mambo ya katiba na vyeo na mamlaka ingoje wacha kwanza tubadilishe uchumi tupange ajira ya mahasla na tupange biashara ya mahasla na tuwake kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ako na chakula na kila mtu anaweza kulisha familia yake. Ama mnasemaje watu wa Wajia? Ama mnasemaje? Ndio mimi nasimama hapa kuwauliza kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa, watu wa Wajia, msikubali hawa watu watuuzie uoga, msikubali hawa watu watuuzie migawanyiko msiwakubali hawa watu watuuzie ukabila. Tunataka tuwaambie Kenya ni ya Wakenya wote, na sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Hatuwezi kukubali majamaa wawili watatu ati watupange kwa taifa letu la Kenya. Mwaka huu ile wanapanga kwa mahoteli na maofisi, mwaka huu tutawaonyesha kwamba watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Eh, mwaka huu watajua hawajui. Sijui kama tunaelewana my friends. Ndio mimi nataka munisikize kwa makini. Tumesema priority number one hapa katika hii mkutano 90% ni vijana. Ni kweli ama si kweli? Ni vijana, ni kweli ama si kweli? Tuko na vijana zaidi ya milioni nne Kenya wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, degree, hawana ajira. Alafu jamaa anataka kutuambia ya kwamba priority ni kubadilisha katiba, ati vyeo na mamlaka ya viongozi. Hata kama wewe ni wazimu kiasi gani, huwezi kujua ya kwamba priority ni kupanga ajira ya hawa vijana. Ni wazimu wako nayo, si wazimu? Ni wazimu wako nayo, si wazimu? Lakini mwaka huu chuma chao kimotoni, watajua hawajui. Mnanielewa? Ndio mimi nawauliza ndugu Wajia, najua hapa Wajia watu wameuziwa uoga mingi. Oh, sijui serikali, oh, sijui serikali. Mimi nikisimama hapa, mimi ndio deputy president of the republic of Kenya. Kwani iko serikali aina gani? Ninyi mnanielewa? <laughs> Tunaelewana Wajia? Kwani kundi lilimudu ya serikali ya wapi eh? Ndio mimi nataka niwaambie hivi please, tumesema ajenda yetu number one vile tulikuwa tumepangia pale kwa Big Four tunaweka bilioni mia moja ya kwanza kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing na miradi ambayo itapatia hawa vijana wetu ajira as a matter of priority these young people. Na ndio mimi ninasema serikali tunaunda tarehe tisa mwezi wa nane ni serikali itakayoweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. That is the government we want to build that's going to create equality in the nation of Kenya. Watu wa Wajia tutaungana. Tunasema namba 2, tunasema kazi ni kazi, wera ni wera. Tunasema kazi ni kazi, ama namna gani? Hata kama biashara yako ni kidogo, my friend, ni jukumu letu kukusaidia ili biashara yako ndogo leo iwe biashara kubwa kesho. Tunaelewana? Na tunasema hawa wafanyabiashara wa chini 80% ya wafanyabiashara wote ni hawa mahasla, wale wako na biashara ya chini, hawana pesa ya kuendesha biashara yao, hawana mahali ya kukopa pesa, hawajulikani kwa benki na hawana security ndio wengi, wengi wanaangaishwa na Fuliza na wanaangaishwa na CRB na wanaangaishwa na Mashailo. Ndio mimi nasimama hapa kuwaambia mwaka huu, wewe ambaye hujulikani kwa benki na huna security na unaangaishwa na Fuliza na Mashailo, mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara yenu. Nimesema tutaweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa wanaohangaishwa na Fuliza na wanaohangaishwa na Mashailo. Mtu wa Wajia, mimi nataka nikuulize, mimi nataka nikuulize, mimi nataka nikuulize, kama serikali ya Kenya sisi tumeweka pesa bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways, iko makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini, hawa watu wengi Watu wawache mchezo bwana. Hii Kenya si yao peke yao. This is our country as well. Tunaelewana? Si mumesikia ule mzee wa kitendawili akilalamika ati oh, huyu William Ruto anatoa wapi pesa? Sijui amepatia bodaboda milioni mbili, amepatia mama mboga milioni mbili, anatoa wapi pesa? We mtu ya kitendawili, wacha kulalamika. Milioni mbili, milioni mbili ni pesa kidogo mwaka tutachukua pesa ya serikali bilioni hamsini tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa. That's what we are going to do. Kwani kwani watadu watafanya nini? Watafanya nini? Kwa sababu hii Kenya ni ya Wakenya milioni hamsini. Hii Kenya si ya famili mbili, tatu, nne, tano. No, this is all our country. Sijui kama tunaelewana watu wa Wajia, tunaelewana, tumekubaliana. Mimi nataka niwaambie pia, ajenda yetu ya tatu tunasema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, tuhakikishe ya kwamba kila mkulima Eastern hapa damu ya kutosha, tuhakikishe ya kwamba mko na maji nyumbani, mko na mia na mifugo na mko na maji ya irrigation, tuhakikishe ya kila mkulima, kila mfugaji ako na uwezo wa kuongeza mazao yake. Ngamia na ng'ombe ihesabiwe, sio kwa mambo ya ng'ombe ngapi, lakini kilo ngapi ya nyama tuko nayo, na ihesabiwe kwa kilo ya maziwa tunapata, ndio tuhakikisha kwamba tunaweka pesa ya, eh, kwa mfuko ya wakulima na wafu, kwa sababu tumewasaidia kuzalisha chakula zaidi na kuzalisha anao yao zaidi na tuwatafutie soko ya kutosha ili kila mkulima aweke pesa kwa mfuko na watu ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya na kila mmoja wetu awe na uwezo ya kulisha familia yake. Tumekubaliana jameni? Na ajenda yetu ya nne, nataka munisikize watu wa Wajia. Watu wengi bado wanaangaika na bills ya hospitali. Watu wengi wana gharama ya hospitali. Kuna watu hata wanaogopa kwenda hospitalini hata wakiwa wagonjwa, kwa sababu hawajui watalipa vipi. Wengine wanauza mali yao, wengine wanauza shamba yao, wengine wanauza mifugo yao. Mimi nataka niwatangazie kabla ya Disemba mwaka huu, mwaka gani? Kabla ya Disemba mwaka huu tutahakikisha ya kwamba kila Mkenya ako na bima ya afya ya NHIF. Every Republic of Kenya. Mimi nataka niulize hapa, wangapi wako na kadi ya NHIF hapa kwa hii mkutano? Naona dunia hii yote hakuna mtu yuko na kadi ya NHIF. Mimi nataka niwatangazie hivi, wale wan, wanapata mshahara kubwa kama William Ruto na wale wengine wadosi, tutalipa na wale mama mboga na hawa watu wa boda hapa chini tutawapunguzia gharama. Mia tano ni mingi, na wale hawana uwezo kabisa tutawalipia kama serikali ya Kenya. Tunataka kila Mkenya aende hospitalini akatibiwe na aende na kuulizwa pesa, kwa sababu bima ya afya ya NHIF italipa bili ya hospitali ya kila Mkenya. Tunakubaliana watu wawajea Tunakubaliana? Mimi nataka niwaambie kuna shughuli mingi ya hii North, Northern Kenya ambayo tayari tulikuwa tumepanga. Tumesha negotiate tayari na World Bank na wahisani wa, wa wengine tume negotiate 100 billion shillings ya Marshall Plan ya Northern Kenya, lakini hiyo mpango yote imekwama kwa sababu kuna watu hawatistan ikae kama Kenya ingine, lakini I am giving you my commitment ya kwamba the first 100 days ya serikali yetu tutafungua rasmi hiyo program ya Marshall Plan ya Northern Kenya, na tutaweka ile pesa tayari iko ni ya kujenga barabara kutoka Isiolo kwenda Kulamawe kwenda mpaka Modogashe kutoka Modogashe ikuje mpaka Habaswein, ikuje mpaka Samatar, itoke Samatar ikuje hapa Wajia, itoke hapa iende Kutulo, itoke Kutulo iende mpaka Ramo, itoke Ramo iende mpaka Mandera. Hiyo barabara kuambie, hiyo barabara ya kilomita mia saba the first 100 days tutasain kandarasi kwa sababu tuko na pesa tayari kutoka World Bank ya kujenga hiyo barabara. Kuna watu wachache wanazuia hiyo contract kwa sababu wako na njama ya kudivert hiyo pesa wapeleke mahali pengine, lakini mimi nataka niwaambie they will not succeed kwa sababu hiyo pesa ni ya kusaidia kufungua Northern Kenya ili Northern Kenya ikae kama Kenya ile ingine. Tunaelewa hapa Wajia. Tuko na pesa yenu bilioni tano ya maji na sewage system. Nimesikia viongozi wenu wakisema mko na matatizo ya sewage na maji. We already have 5 billion shillings from the World Bank. Imebaki tu maneno kidogo na imebaki mambo ya upuzi ambayo watu wengine wanataka kukata kona. I want to promise you I will straighten hiyo maneno within the first 100 days, mtakuwa na pesa yenu 5 billion ya kuweka maji na sewage hapa Wajia County. Nyinyi mnanielewa ndugu zangu, watu wa Wajia, tunaelewana, tumekubaliana na hii Wajia lazima iwe on the national grid. Hatuwezi kuendelea hapa Wajia kutumia genset, mara stima on, mara stima off, mara stima on, mara stima off. Lazima to sort out that problem once and for all by connecting Wajia to the national grid like we have done in Garissa. Nyinyi mnanielewa? Watu wa Wajia tunakubaliana? Na ndio mimi nimekuja niwaone macho kwa macho na munisikie kwa masikio yenu na niwaombe kwa heshima. Nyinyi muko tayari tuunde hii serikali pamoja jameni? Wajia muko tayari? Na mjue wale ambao tunashindana na wao tumewashinda na akili na tumewashinda na mpango. Sasa mpango yao yote ni William Ruto, William Ruto hii, William Ruto ile. Mimi nataka niwaambie watu wa Azimio, wacheni kuzimia na jina ya William Ruto. Tafuteni ajenda muuzie wa Kenya, tafuteni program muuzie wa Kenya, tafuteni mpango muuzie wa Kenya. William Ruto si manifesto yenu, ama siku ingine tena mtarudi mzeme kura zenu zimeibiwa, kwa sababu wananchi wamekosa sera kwenu na wamepigia Kenya kwanza. Don't blame us when we win the election by a landslide is because you don't have a plan is because you don't have an agenda your agenda from morning up to evening is william ruto this william ruto that william ruto the other william ruto this na mimi nataka nimuulize mzee wa kitendawili nilisikia juzi ati mzee wa kitendawili anasema atapigana na ufisadi my friend how on earth will you fight corruption how on earth will you fight corruption you are the biggest, you are the biggest beneficiary of corruption in Kenya. They are using in the campaign is money stolen and you have you have been given that money Ask for that money using force from governors the people who are campaigning with you are the people who have stolen from sick people they have stolen the money from cancer and they are financing your campaign You run a dry cleaners for governors who have stolen money from poor people in their counties and then you dare tell us that you are going to fight corruption. Tafuta watu wa kuuzia ufala my Kenya sio wajinga kiasi hiyo. You have no ground. You have no plan. The only formation that has a plan, a credible plan to fight corruption is the Kenya Kwanza formation because we have said we are going to operationalize the judiciary fund to give the judiciary the to fight corruption. We are going the DPP, the DCA, and the IG have independent money so that they can fight corruption without being called by anybody. And that is building institutions to fight corruption, not doing the small things you want to tell us you want to do. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Sasa kama jamaa anatumia pesa imeibiwa kutoka kwa counties, alafu anatuambia atapigana na ufisadi, kama yeye mwenyewe anaendesha laundry pale kwake, mtu yote corrupt, bora atoe pesa kidogo, anaoshwa muosho moja, mambo inakwisha. Saa hizi anatuambia ya kwamba atapigana na ufisadi, na wale wakora wote waliibia watu wagonjwa kule kule Kemsa, ndio watu yake campaign yake. In fact, Raila is a product of corruption because that is what he feeds and sleeps on every day. So please, tafuta Wakenya, tafuta watu wa kudanganya, rafiki yangu. Ama namna gani watu wa hapa wajia? Tunakubaliana? Tutatembea pamoja hebu nione wala anasema tutatembea pamoja pamoja pamoja sasa niwaulize watia mi nataka niwaulize simunajua sasa mimi mashindano ni kati yetu na ule mzee wa kitendawili simunajua hapo ndio iko mashindano mimi nauliza nyinyi hiyo ni mashindano ya urembo ama mashindano ya kazi ni mashindano ya kazi na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Wacha tuwache ya Kenya, ya Kenya ni mingi hapa, Wajia hapa peke yake. Mimi nikiwa deputy president, hospitali yenu ya Wajia hapa tumeleta equipment ya milioni mia tano. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikiwa deputy president tumejenga technical training colleges tano ya Wajia County. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa na stima watu elfu tatu, saa hizi tumefikisha watu elfu ishirini na na saba Wajia County connected to electricity. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, kazi ya bwana Kitendawili akiwa prime minister hapa Wajia iko wapi? Kuna kazi yote amepanga hapa Wajia? Alipanga mambo ya stima, hospitali alipanga, hata pesa ya sadaka ya madrasa ametoa. Sasa nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mtaamua, kura yenu ni ya Kitendawili ama ya Hasla? kura yenu ni ya kitendawili ama hasla? Hasla, nione hapa kura ya hasla, nione kura ya hasla. Na hata hawa watu mimi nashangaa, hawa watu wanatusukumia mtu ya kitendawili, hata nao wanajaribu. Sasa niwaulize watu wa Wajia, mimi nataka niwaulize, kwani huyu mtu ya kitendawili tunasukumiwa saa hizi ni mwingine mtalii amekuja ama ni mgeni ametoka wapi ama ni yule tunamjua? Si yule tunamjua? Si ni kitandawili yule tunamjua? Si ni yule jamaa ambaye amekoroga serikali yetu mpaka imepotea? Si ni yule jamaa ambaye anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni yule jamaa wa kung'oa reli? Si ni yule jamaa wa fujo? Si ni yule jamaa wa kujiapisha? Si ni yule mungwana hana ajenda tili mtiala ria? Ah, please. Watu watu watu wasitupepe ufala bwana. Tunamjua mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kitendawili haja amekuwa uongozini. Hana rekodi ya kufanya kitu chochote. Saa hii miaka imefika 80. Sasa ah, ndio ataanza kujua vile ya kupanga maendeleo ya Kenya. Hajapanga miaka hii yote. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi watu wa Wajia. Tumsaidie huyo mzee na kazi moja nataka tukubaliane na nyinyi, nataka tumsaidie kitendawili na kazi moja, tumuweke kwa express mpaka Bondo aende apumzike, <laughs> ama mnasemaje Wajia? Ama mnasemaje Wajia? Tumekubaliana, tumekubaliana. Hebu nione wala anasema tumekubaliana, tumekubaliana. Arambe! Arambe. Arambe. So mnajua tuko na si tuko na gavana Werar, si tuko na gavana Ugas, tuko na masenators wengi, tuko na women rep na wabunge. Sisi tunawauliza watu wa Wajia kwa heshima kubwa, mtupatie gavana mwenye atafanya kazi na sisi kutransform Wajia County mtupatie seneta atasimama kutetea haki ya watu wa wajiri. Mtupatie wabunge wa wajasiri, sio watu wa kununuliwa na mandazi. Wawe ni watu ambao wanaweza kusimamia haki ya watu wa Wajia, na ma MCAs watapanga mambo ya Wajia tukiwapatia pesa hapa katika county government. Mtatupatia hawa, mtatupatia na mwisho, mnajua hawa watu sababu tumewashinda na mpango, tumewashinda na akili, tumewashinda na mpango yote. Sasa ni porojo na propaganda, ati sasa wanawaambia ati wao, oh, unajua huyu hasla atashinda kura, lakini deep state sijui na system itamnyang'anya kura. Mimi nataka niwaambie watu wa Wajia, sawa sawa, mimi ndio deputy president ya Kenya Kwani nyinyi watu wa Wajia mnafikiri kuna deep state mimi sijui? Kwani mnafikiri ya kwamba kuna system mimi sijui? Na nyinyi mkiniona mimi ninakaa mtu ya kuweza kunyang'anywa kura, hata nyinyi mkinipima. Ah, my friend, hawa hawa watajua hawajui, watajua hawajui. Mimi niwaulize hawa watu, they do nothing. Hakuna kura ya mtu wataiba. Si na wao Msambweni? si tuliwashinda Msambweni? Kuna kitu walifanya? Si tulishindana na Wajuja? Si tuliwashinda? Kuna kitu walifanya? Si tulishindana na wao Kiamba? Shinda. Kuna kitu walifanya? Tarehe tisa mwezi wa nane tutawashinda bui na mapema, na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Hawa ni watu bure. They will do nothing hawa watakunja mkia, wafunge virago, wakwende nyumbani. Serikali na tupange mambo yake. Tumekubaliana eh, watu wajia, tumekubaliana muite ndugu yangu. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Umoja ni nini? Ndio tumeungana tumeungana na ndugu yetu Musalia Mudavadi wa ANC, tumeungana na ndugu yetu Mheshimiwa Weta wa Ford Kenya, tumeungana na Wakenya kutoka sehemu zote kwa kujenga serikali yenye unaunganisha Wakenya wote, na tumeungana na watu wa Wajia County ili tuweze kutembea na kuunda serikali itakayoshughulika na mambo ya Wakenya wote bila ya kubagua na bila ya mambo mengine yoyote ambayo itaweza kuwatenganisha Wakenya. Jameni, watu wakubaliana, mnakubali tuungane? Mnasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane, tuungane, tuungane, tuungane, tuungane. Wacha nimuite ndugu Mheshimiwa Musalia Mudavadi Madividi. Haya, haya, haya. Na wakati msali anakuja, wacha niwaambie, mimi najua mwezi mtukufu fulani iko karibu, watu wawajia na watakiria Ramadhani yenye baraka nyingi za Mungu, na mtuombee, muombee taifa letu, muombee amani na muombee mambo mazuri Mungu atupatie uwezo na mambo mengine mazuri ya kuendesha taifa letu la Kenya. Asanteni sana, assalamu alaikum. Wajia! Wajir! Hii ni Wajir ama ni wapi? Hebu weka mkono juu. Si mnajua earthquake? Si mnajua earthquake? Tingiza. Sema earthquake. Earthquake. Earthquake. Asante sana. Sasa earthquake imeingia Wajia. Si